გამარჯობა. მე ვარ თამრიკო მელიქიშვილი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი. ჩვენი გაკვეთილის თემა იქნება ხაზი. ხაზს თქვენ ყველაზე კარგად იცნობთ. იმიტომ რომ ბავშვობიდან, როდესაც გინდოდათ რაიმე დაგეხატათ, სწორედ ხაზს იყენებდით. აი ახლა მე ვეცდები, როგორც თქვენ და ჩემი შვილები იყებდნენ ხატვას და ფიქრობდნენ, რომ აი რაიმე გამოესახათ. აი თუნდაც ადამიანი. აი ესეთი მარტივი რგოლით ტანით, ხელებით, ფეხებით, ხანდახან თმებითაც, პატარა თვალებით, ცხვირით და პირით თქვენ ბევრად ჩემზე საყვარელი ნახატი გამოგდიოდათ. მაგრამ თუ დააკვირდებოდით და გადაწყვეტდით, რომ ადამიანს, რომელსაც თქვენ ხატავთ, აქვს ცოტა ტალღოვანი თმები, აი ეს სწორი ხაზები ალბათ გადაიქცეოდა აი ესეთ ტალღოვან ხაზებად. და შეიძლება ლოკონიც კი ჩამოგეგდოთ მის შუბლზე. აი ხედავთ, აი ამ პატარა საყვარელ ნახაც, რომელიც ხაზებით შევქმენით თქვენთან ერთად, რამდენიერი ვარიანტის ხაზი მაქვს გამოყენებული. შეხედეთ, მოდი ვეცადოთ, ჩამოვთვალოთ, რამდენიერი ხაზი შეიძლება არსებობდეს. სწორი, დიაგონალური, ტალღოვანი, წვეტილი, მრუდი და უამრავი, მსხვილი, წვრილი, სპირალური აი ლოკონი რო გავაკეთეთ და მოდით ახლა ნახოთ დიდი ცნობილი მხატვრები როგორ იყენებდნენ აი ამ ხაზების თელ შეკრას რომ სპეციალურად მიენიჭებინათ განსაკუთრებული ხასიათი ნახატისთვის ეხლა თქვენ ხედავთ რემბრანტის რომელიც ცხოვრობდა მე-17 საუკუნეში რემბრანტ ვან რეინის გრაფიკულ ნახატს. ეს გაოცებული ადამიანია და სხვათა შორის ავტოპორტრეტია. და აი ეს გაოცება რემბრანდმა სწორედ აი ამ სხვადასხვანაირი ხაზების ქაოსური მოძრაობით მოახერხა. ალღოვანი წვეტილი გადამკვეთი ნახეთ როგორ შთანბეჭდავია და კისერზე ერთმანეთს კვეთენ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზები ხოლო ტანსაცმელზე ნახეთ გაწყვიტა კიდევაც რომ მისი მოსაცმელის რაღაცა ხასიათი ნაკეცი ეჩვენებინა. აი ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ განსხვავებულ ვარიანტს, ეს უკვე ალბრეხტ ჯურერის ნახატია და შევხედოთ როგორი მკვიდრად ნაჭედი ხაზები ხატავს. აი ეს ხაზები ერთმანეთს პარალელურად მიყვებიან და აი ამ ხაზებს შტრიხები ქვია. მაგრამ სახეს თუ დავაკვირდებით, აი ეს ხაზები ერთმანეთს კვეთენ. აი ამ დროს ჩვენ ასეთ ხაზებს ჯვარედინა შტრიხებს ვეძახით. ნახეთ რა არაჩვეულებრივად გამოიყენა მანჟეტის სახელოზე წვეტილი ხაზები იმისთვის, რომ ნაკერები ეჩვენებინა. აი ესეც შემდეგიც არის ალბრეხტ დურერის ნახატი და იმიტომ მინდა რომ ეს ნახატი გაჩვენოთ რომ ნახოთ უკანა ფონიდან როგორ გამოყო წინა ხედზე მოთავსებული ცხენი ჩვენ ახლა ცხენის დეტალს ვხედავთ ნახეთ ფონი როგორი ხშირი დაშტრიხვით ლიანად გააფსო, რამაც გამოკვეთა აი ეს ნათელი ცხენის სილუეტი და აი კუცზეც ვხედავთ, როგორი დენადია ხაზები, რომლებიც შემდეგ სპირალურად იხვევიან და აი ესეთ სკნილს ქმნიან. არაჩვეულებრივი ოსტატი იყო ჯურერი. მაგრამ მოდით თანამედროვეობაშიც გადავარდეთ და აი ეს ნამუშევარი გახლავთ ალბერტო ჯაკომეტის, რომელიც იყო მოქანდაკეც და მხატვარიც. საერთოდ მოქანდაკეები ამზადებენ ხოლმე კარკას, ლითონის, ესეთი მავთულებისგან წნიან ხოლმე, რომ ზედ თაბაშირი შეასხან, ანთიხა და ნახეთ როგორ ეტყობა რომ მოქანდაკეა, მისი ესეთი ტრიალა, ელიფსური, გაუთავებელი ხაზები როგორ დინამიკას ქმნის და რა საინტერესოდ გვაჩვენებს აი ამ უცფათ შექმნილ გრაფიკულ ხასიათს და გამოსახულებას და ნახეთ, აი სრულიად განსხვავებული თანამედროვე მხატვრის ბრიჯიტა რილეის ნამუშევარია, სადაც მხოლოდ ვერტიკალური ხაზების სხვადასხვაობა, მისი სიწრილე და სისქე გამოიყენა, რომ ჩვენზე ესეთი მხედველობითი ოპტიკური ეფექტი მოეხდინა. ხაზი შეიძლება იყოს კონტურულიც. აი შეხედეთ, საერთოდ კონტური არის ხაზი, რომელიც ფორმას შემოწერს. აი ეს ალმადეო მოდელიანის ნახატია და მან დახატა ძალიან ცნობილი პოეტი ქალი ანა ახმატავა საოცრად პოეტური და მშვენიერია ეს ნამუშევარი, როგორც ყველა მისი ნამუშევარი. აი ეს უკვე ანრი მატისის კონტურული ნახატია. ნახეთ რა კარგად აღწევს ხასიათს. აი ამ ერთი მონახაზით, ყოველი ხაზი სხვადასხვანაირია და გამომეტყველება როგორი ესეთი საინტერესო და შთამბეჭდავია. აი შეხედეთ ეს მისი ავტოპორტრეტია ანრი მატისის და აი წვერებში ხედავთ როგორ ახვევს სპირალურად ტალოვნად ასევე ქუდზე როგორ მიედინებიან ტალღებივით ნაჭრის იმიტაციის გამოსახატავად მისი ხაზები და რა თქმა უნდა ჩიბუხიდან გამოსული ალიც აი ამ ერთი მონახაზით უკვე ალის შთაბეჭდილებას ახდენს და ესეც ანრი მატისი, რომელმაც ალბათ უკვე ფუნჯი ჩააწო შავსაღებავში და უკვე სქელი ხაზით ეს საინტერესო პორტრეტი შექმნა. აი ნახეთ როგორი ხელია, აი ამ უწყვეტ ხაზში, აი ამ კონტურში თითების სახსრებიც კი იგრძნობა. და აი ეხლა მე კონტურის გამოყენებით შევქნი რამდენიმე გამოსახულებას. აა დავხატავ პორტრეტს აი ესე უცბად, მარტივად, თვალებით, ცხვირით, პირით, აი აი ესეც, თმებიც გაუკეთოთ და ვთქვათ, ასეთი რამ, რომ ეს ადამიანი ჩვენ პირდაპირ გვიყურებს. ეს არის ხედი, საიდანაც ჩვენ მის მთლიან სახეს ვხედავთ. აი ასეთ დროს, ასეთ გამოსახულებას ჩვენ ვეძახით ანფას. აი ახლა შემდეგი ნამუშევარი გავაკეთოთ. ეს იქნება გამოსახულება, როდესაც მხატვარი მხოლოდ ერთი მხრიდან ხატავს, თმებიც გაუკეთოთ გოგო იყოს, ხო? აი ესე აი ესე და ხედავთ რომ მხოლოდ მისი ერთი მხარე ჩანს, არა? ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ გვაქვს ანფასი და აი ესეთ გამოსახულებას ჩვენ ვეძახით პროფილს. მაგრამ მხატვრებს ხშირად გვიყვარს ისეთი გამოსახულების გაკეთება, როდესაც მთლიანად არ ჩანს მთელი სახე, მაგრამ არც პროფილია. აი ასეთ ნამუშევარს ჩვენ 3/4-ს ვეძახით და აი ხან გაჩვენებთ დაუშვათ, ესე ჩაუმალოთ ცალი თვალი. აი ესე. აი ესე. აი ესეთი პორტრეტი გავაკეთოთ და ვხედავთ, რომ ის არც პროფილშია, არც ანფაში და ჩვენ გვაქვს უკვე მისი 3/4-დი ხედის პორტრეტი. აი ამ რამდენიმე ნამუშევრის შედეგად მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ფორმატზე მე ჩანახატები გავაკეთე. საერთოდ მხატვარი ჩანახატებს სხვადასხვა მიზნით აკეთებს. შეიძლება რაღაცა კონკრეტულმა დააინტერესოს, შეიძლება რაღაცა იდეა კონდეს თავში და მისი რამდენიმე ვარიანტი ერთ ფურცელზე მოათავსოს, ან რაღაცა ისეთი იდეა კონდეს, რომლის შესახებ ბევრი ფიქრი ჭირდება და სხვადასხვა ვარიანტებს აკეთებს. აი ხა მე თქვენ გაჩვენებთ ალბრეხტ დიურერის ბალიშების ჩანახატებს. ნახეთ, ეტყობა ფორმა ინტერესებდა, ჩაკეცილი, სხვადასხვა მხრიდან გაკეთებული და ერთ ფორმაზე 6 ბალიში მოათავსა. აი ეს უკვე პორტრეტიც არის ბალიშის და ხელით. ხედავ, სუ სხვადასხვა ხასიათის ჩანახატი არის ერთ ფორმატზე. აი ეს კი ლეონარდო და ვინჩის ჩანახატია, როგორც ჩანს, ქალის ოზამ დააინტერესა და ის ორი ხედიდან გააკეთა. ნახეთ, თითქმის 3/4 ხედი და ქვედა პატარა ჩანახატი გვიჩვენებს მის ანფას. და აი ესეც ლეონარდო და ვინჩის ჩანახატია ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ნახატისთვის საიდუმლოსერობა რომელიც მან მილანში ერთ ეკლესიაში მოხატა და ისევ ჯაკომეტი აი ამ თავის ვარიაციებით. აი ესეთი საინტერესო შეიძლება იყოს ეს ჩანახატები და აი პიკასოც შეხედეთ ერთ ფურცელზე სუ სხვადასხვა ხასიათის პატარა დიდ თავისი ჩანაწერებით ნახატებს ათავსებს. და რა თქმა უნდა, ჩანახატი ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ფანქრით, ოღონ ფერადი ფანქრითაც. აი ესეც პიკასოსია. ფერადი ფანქრებით საოცრად მეტყველი ჩანახატები კეთდება. ხედავთ ეს ხაზები, როგორ მრუდით, ჩახვეულით, წყვეტილით წერტილით ქმნიან აი ამ ძალიან მომხიბვლელი მამლის გამოსახულებას. საერთოდ ძალიან უყვარდა პიკასოს მამლების ხატვა და საერთოდ მამალი რატომღაც ესე მხატვრების საყვარელი თემაა ხოლმე და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ჩემიც არაერთხელ დამიხატავს მამალი და ეს გახლავთ უკვე პაულ კლე პაულ კლე ძალიან საინტერესო ხატვარი იყო. პაულ კლემ ფორმები გადააქცია სხვადასხვა შინაარსად და აი აქ ამ გრაფიკულ ნახატში ნახეთ როგორ საინტერესოთ და უწყვეტად მიყვება თითეულ ხაზს. ლაბირინთი ვით არის. ნახეთ, წავიდა, წავიდა, წავიდა, შეჩერდა. შემდეგ შიგნით სახე უკვე თითქოს კიდე შემდეგ მოძრაობას აკეთებს. აქ ხედავთ, ქვემოთკენ დენად ხაზებს ჰორიზონტალურიდან ზემოთ რო ადიან, ხელებიც როგორ საინტერესოთ არიან აშვერილი და ფეხებიც. შეხედეთ, თითქმის ერთი სტილის ხაზით არის დახატული. აქ ბევრ ხველ ტალღოვან ხაზებს ჩვენ ვერ ვხედავთ, მაგრამ აი ესეთი ერთფეროვანი ხაზიც კი ძალიან საინტერესო გამოსახულებას ქმნის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ, როგორც ადრე, ახლაც ძალიან საინტერესო ნამუშევრები შეგიძლიათ შექმნათ ფანქრით, ფერადი ფანქრით და საერთოდ ხაზის გამოყენებით და ყველა ეს ნამუშევარი, რომელიც ჩვენ ახლა ნახეთ, ეს არის გრაფიკული ნამუშევრები. გრაფიკა სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთი დარგია, ფერწერასთან, ქანდაკებასთან და ასევე სხვა დარგებთან ერთად. ის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია. ყოველთვის მხატვრები სანამ დაუსტატდებიან, პირველ რიგში ფანქარში ხატვაში ვარჯიშობენ და ასე იღებენ იმ წოდნას, რომელიც შემდეგ სხვა მნიშვნელოვანი ნახატების განსახორციელებლად გამოადგებათ. მე მინდა გითხრათ ერთი საინტერესო რამ, რომ პაულ კლე ხას ძალიან საინტერესო ახასიათებდა. ის ამბობდა, რომ ხაზი არის წერტილი, რომელიც სამოგზაუროდ წავიდა. აი, ესეთი საინტერესო სამოგზაურად წასული მუხლუხო გავაკეთეთ და პატარაობისას ალბათ თქვენც ხშირად მიეცით წერტილს მოგზაურობის საშუალება. აი, როდესაც მხოლოდ თვალები წერტილებად გქონდათ დახატული, ალბათ უბრუნდებოდით და გაასეირნებდით და აი ესეთ პატარა ოვალურ თვალებს უკეთებდით. ცხვირიც ასევე შეიძლებოდა კაბაც ჩაგვეცმია. ხელები გაგვეშვირა, ფეხებიც გაგვეშვირა და აი უკვე ჩვენი საყვარელი პატარა გოგონა სულაც შეიძლებოდა ნახტომში ან გასაქცევად ყოფილიყო მზად. ასე რომ მე მგონი საინტერესო იყო ჩვენი ხაზში მოგზაურობა, მისი მრავალფეროვნება და მე მინდა რომ თქვენ, აი როგორც პაულ კლემ თქვა, იმოგზაუროთ წერტილიდან ხაზის გაუთავებელ უშვენიერეს სამყაროში, შექმნათ საინტერესო ნამუშევრები და გამოგვიგზავნოთ. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.